नमस्कार मैं सोनल पूर्वे आयुका के ऑनलाइन एस्ट्रोनॉमी कैंप में आप सभी का स्वागत करती हूँ एस्ट्रोनॉमी का मतलब है खगोल विज्ञान वो विज्ञान जिसमें हम अवकाश स्थित नैसर्गिक वस्तुओं का जिन्हें हम खगोल भी बोलते हैं उनका अध्ययन करते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं खगोल विज्ञान पुराने शास्त्रों में से एक है जब इंसान के पास अपनी आंखों के अपनी दृष्टि के अलावा कोई भी और साधन उपलब्ध नहीं था तब से लेकर आज तक जब इंसान के पास बहुत ही एडवांस टेलीस्कोप्स है स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज है हमारे विश्व के बारे में हमारी खोज जारी है हर रोज शाम को जैसे ही सूरज डूबता है आसमान में धीरे धीरे टिमटिमाते हुए तारे नजर आने लगते हैं कभी कभी कुछ तेजस्वी ग्रह या प्लैनेट्स भी हमें दिख, दिखते हैं ये सारी चीजें देख के हम सबके मन में एक जिज्ञासा तैयार होती है ये चीजें आखिर है क्या इनके बारे में हम और जानकारी कैसे हासिल करें इस एस्ट्रोनॉमी कैंप के दौरान हम इन चीजों के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे इसी के साथ हम लोग कुछ हैंडसम एस्ट्रोनॉमी and some करेंगे जिससे हम कुछ डिटेल्स खुद होके ढूंढ पाए इन हैंडसम एक्टिविटीज में हमारे घर में उपलब्ध वस्तुओं का वापर करके हम कुछ साधन बनाएंगे जिन साधनों का उपयोग करके हम खगोलीय वस्तुओं के बारे में और डिटेल्स या और जानकारी पा सके हमें आशा है कि आप सभी इस एस्ट्रोनॉमी कैंप का लाभ उठाएं आनंद लें और अपने दोस्तों के साथ भी ये आनंद शेयर करें थैंक यू